بعد ذلك وفتح مكة لم يأمر سيدنا الله صلى الله عليه وسلم أبدا بأن يقتل أحد مما أذوه وعندما دخل مكة قال هناك مجموعة من الناس اقتلوهم حيث وجدتموهم وعندما طلب منه العفو عفى عنهم أجمعين ديونا حرة هذا ايه تعليق حضرتك هذا الجاهل المجهال الجهول الجهل يتكلم زي ما هو عايز لكن لما يتكلم في الدين يبقى يتكلم بعلم لكن ده انسان غبي جدا ومش فاهم دينه اللي بيقول لك النبي قعد 13 سنه في مكه ما قالش لحد إيه، مش عارف ايه لانه ما كانش ممكن مم. لم يكن ممكنا أيوة. لما انتقل النبي عليه الصلاه والسلام وراح المدينه المنوره واقام الاسلام هناك وبقت دوله كعب بن الاشرف سب النبي وسب الص... نساء النبي وقعد يعمل شعر مع نساء النبي بعت له على طول محمد بن مسلمه جاب رقبته أه؟ ايه الغبي ده اللي مش فاهم حاجه في دينه اللي بيقول لك النبي اهدر دمهم ثم عفى عنهم جميعا كذاب كذاب